Gira la ruota, la ruota che gira, che gira, la ruota, la ruota che gira, che gira, la ruota, la ruota che gira, che gira, muoversi per la città, che gira, che gira, senza fretta, ovunque si arriverà, scopro le case, le strade, i giardini, gira la ruota, la ruota che gira, che gira la ruota, la ruota che gira, che gira la ruota, la ruota che gira, che gira muoversi per la città, che gira, che gira senza fretta, ovunque si arriverà. Scopro le case, le strade, i giardini. vivo il liber gira la ruota la ruota che gira che gira